mendapatkan seni batik. Selain anak-anak komunitas seniman, dalam karnaval ini pun dilibatkan marching band pemerintah kota Tasikmalaya dan anggota kepolisian lengkap dengan pakaian batiknya. Para seniman juga mengkritik pemerintah melalui atraksi teatrikal di jalan. Puluhan boneka dengan baju karung plastik beras bulog dan sejumlah sepatu kabinet raskin juga dibawa dalam karnaval ini. Ya, Diadakannya kenapa budaya ini diharapkan pakaian batik lebih memasyarakat dan terus dilestarikan. Dari Tasikmalaya, Hendra Herdiana, Metro TV.